嗯嗯嗯嗯。 Ready, go! <laughs> 这样嗯？嗯？ Mm-hmm. <laughs> no, no, no, no. <laughs> no, no, no, no. oh, 음? 음? 응? 응? 응? 응? We'll be right back.